Ողջույն բոլորին, այսօրվա մեր տասի թեման է ակուզատիվով դրվող բայերը։ Նախորդ վիդեոներից մեկում ես բացատրել էի, թե որ դեպքում ենք մենք օգտագործում ակուզատիվ, որ դեպքում դաթիվ։ Այդ վիդեոյի լինքը ես կթողնեմ մեր այսօրվա վիդեոյի մեկնաբանություններում։ Եթե այս վիդեոն ձեզ շատ երկար կթվա, այն կարող եք դիտել մաս-մաս։ Ես այստեղ ներկայացնում եմ 150-ից ավել բայեր։ Սկզբում գրում եմ բայը, թարգմանում եմ հայերեն, այնուհետև այդ բայով կազմում եմ մեկ նախադասություն եւ դրված նախադասությունը նույնպես թարգմանում եմ։ Դե ի՞նչ, անցնենք գործի։ Apt խոքնեն, չորացնել։ Էխտ խոքնեց զայնեն թելը ապ։ Նա չորացնում է իր ապսեն։ annehmen, ընդունել։ Sie können das Geschenk gern annehmen։ Դուք կարող եք ընդունել նվերը։ Anrufen, զանգել։ Er ruft seinen Freund an։ Նա զանգում է իր ընկերոջը։ Anschauen, նայել, դիտել։ Wir schauen den Film an։ Մենք նայում ենք ֆիլմը։ anstrengen, hochnell, hochnetznell. Diese harte Arbeit strengt mich an. Այս ծանր աշխատանքը հոգնեցնում է ինձ։ Անցունդն, վարել։ Ցունդդ իղը դիքյացն ան։ Դուք վարում եք մոմերը։ Aufgeben. Թողնել, հրաժարվել։ Er hat seinen Job aufgegeben. Նա թողել է իր աշխատանքը։ Aufräumen. Կարգի բերել, մաքրել։ Am Wochenende räume ich den Keller auf. Շաբաթվա վերջում ես մաքրում եմ նկուղը։ Ausgeben, ծախսել։ Hast du das ganze Geld ausgegeben? Դու ծախսել ես ողջ գումարը։ Auspacken բացել փաթեթը։ Bitte pack das Geschenk schnell aus։ Խնդրում եմ արագ բացիր այս նվերը։ Ausschalten անջատել։ Schalte bitte den Fernseher aus։ Խնդրում եմ անջատիր հեռուստացույցը։ Aussprechen. Արտահայտել։ Die Wahrheit musste jemand aussprechen. Ճշմարտությունը պետք է արտահայտվեր մեկի կողմից։ Ausziehen. Զգեստը հանել։ Bitte ziehen Sie den Hut aus. Խնդրում եմ հանեք ձեր գլխարկը։ Բաքն։ Բաքս դու heute wieder einen Kuchen? Այսօր կրկին տորտ ես թխելու։ Baden, լողացնել։ Sie badet ihren Sohn täglich. Նա ամեն օր լողացնում է իր որդուն։ Bauen, կառուցել։ Wir bauen nächstes Jahr ein Haus. Մենք հաջորդ տարի տուն կկառուցենք։ Beachten, ուշադրություն դարձնել, հետևել։ Beachten Sie die Einleitung. Հետևեք հրահանգներին։ Beantragen, դիմել։ Ich habe das Arbeitslosengeld beantragt. Նա դիմել է գործազրկության նպաստի համար։ Bedinen, սպասարկել։ Տրքենը բեդին տեն ֆրանցոզն։ Մատուցողը սպասարկում է ֆրանսիացիներին։ Բեգինն սկսել։ Բալ բեգինը իշ այնեմ դոչքոս։ Շուտով ես կսկսեմ գերմաներենի կուրս։ Բեգրունդն հիմնավորել։ Իշ բեգրունդը մայնը մայնունք։ Ես հիմնավորում եմ իմ կարծիքը։ Պեգրոսն, ողջունել։ Պեգրոս տիրդի գես թե դուք ողջունում եք հյուրերին։ Պեհալտն, պահել, պահպանել։ Իշ պեհալտ է դիզն ռինգ։ Ես պահում եմ այս մատանին։ Բեկոմն, ստանալ։ Բեկոմն զիդեն ֆիշ։ Դուք ցուկ ստանում եք։ Բեմերքն նկատել։ Եղ բեմերքն ընտվել ա նիշտ, նա չի նկատում սխալը։ Բենախիղթիգեն տեղեկացնել։ Ձի բենախիղթիգտը իղնման սոֆոտ, նա անմիջապես տեղեկացրեց իր ամուսնուն։ Բենուցն օգտագործել։ Բիթը բենուցը դայն թաշնթուղ։ Խնդրում եմ օգտագործիր թաշկինակդ։ Beraten, խորհուրդ Er berät nur einen kleinen Kundenkreis։ Նա խորհուրդ է տալիս միայն հաճախորդների փոքր շրջանակը։ Berücksichtigen, հաշվի առնել։ Berücksichtigen Sie die Zeitverschiebung։ Հաշվի առեք ժամանակային տարբերությունը։ Beruhigen, հանգստացնել։ Sie beruhigt ihre weinendes Kind. Նա հանգստացնում է իր աղաղակող երեխային։ Beschreiben. Նկարագրել։ Ich beschreibe die deutsche Grammatik. Ես նկարագրում եմ գերմաներենի քերականությունը։ Բեզիշտիգեն, այցելել։ Lass uns das Museum besichtigen. Եկեք թանգարան այցելենք։ Եթե դիտել եք մինչև այս պահը և հավանել եք վիդեոն, դրեք լայք և բաժանորդագրվեք ալիքին։ Բեզիցն սեփականատեր լինել։ Իշ բեզից է քայնն աուտո։ Ես ավտոմեքենա չունեմ։ Պշտել են, պատվիրել։ Իշ պշտելը այնն օփել։ Ես օփել եմ պատվիրում։ Bestimmen. Որոշել։ Können Sie das Alter genau bestimmen? Կարող եք ճիշտ որոշել տարիքը։ Besuchen. Այցելել։ Wir müssen deinen Bruder besuchen. Մենք պետք է այցելենք քո եղբորը։ Betrügen. Խաբել։ Sie betrog ihn mit seinem Freund։ Նա իր ընկերոջ հետ խաբում էր նրան։ Պեցալն, վճարել։ Էղքոն թե դիղեղն ունք նիշտ պեցալեն։ Նա չի կարող վճարել հաշիվը։ Բրauchen, կարիք ունենալ։ Ich brauche keinen Englisch։ Ես անգլերենի կարիք չունեմ։ Դրեն, պտտել։ Դրե դի մյուզիկ բիթե լայզը։ Խնդրում եմ իջեցրու երաժշտությունը։ Դրուքն, սեղմել, Էրդրուկ տն Knopf dreimal. Նա սեղմում է կոճակը երեք անգամ։ Դրուքն, տպել, Ich drücke nur schnell die Präsentation. Ես միայն արագ տպում եմ պրեզենտացիան։ Էղն, մեծարել, պատվել։ Sie ehren den Autor für sein Lebenswerk. Նրանք մեծարում են հեղինակին իր ամբողջ կյանքի աշխատանքի համար։ Einkaufen, գնումներ կատարել։ Kauf das Fleisch im Supermarkt ein։ Սուպերմարկետից միս գնիր։ Einladen, հրավիրել։ Let's du deinen Eltern für Wochenende ein։ Դուք հրավիրում եք ձեր ծնողներին շաբաթվա վերջում։ Enthalten պարունակել։ Cola enthält viel Zucker։ Կոլան շատ շաքար է պարունակում։ Entlassen բաց թողնել, արձակել։ Die Firma entlässt den besten Mitarbeiter։ Ընկերությունը ազատում է լավագույն աշխատակցին։ Erfahren Իմանալ, տեղեկանալ։ Hast du das Neueste schon erfahren? Դուք արդեն լսել եք թարմ լուրերը։ Erfinden, հնարել, գյուտ անել։ Wer hat den Computer erfunden? Ով է հնարել համակարգիչը? Erhalten, ստանալ, Wann erhältst du dein Diplom? Երբ եք ստանալու ձեր դիպլոմը։ Erkennen, ճանաչել։ Ich erkenne dich auf dem Foto nicht. Ես լուսանկարում քեզ չեմ ճանաչում։ Eröffnen, բաց անել, սկսել։ Այն իտալիան է, Eröffnet die neue Pizzeria։ Մի իտալացի բացում է նոր պիցցերիա։ Եղայխն, հասներ մեկին մի բանի։ Վան քանի շտիշ եղայխն, երբ կարող եմ կապնվել ձեր հետ։ Եղշխեքն, վախեցնել։ Դու դարստեն հունդ նիշտ եղշխեքն։ Դու իրավունք չունես շանը վախեցնել։ Erwarten, սպասել։ Ich erwarte eine Antwort von dir. Ես սպասում եմ քո պատասխանին։ Erziehen, դաստիարակել։ Man muss junge Hunde streng erziehen։ Մարդ պետք է շանձակերին խիստ դաստիարակի։ Essen, ուտել։ Er isst mittags immer einen Hamburger. Նա ճաշին միշտ համբուրգեր է ուտում։ Ֆայեն, տոնել։ Lass uns deinen Geburtstag feiern։ Եկ տոնենք քո ծննդյան օրը։ Finden, գտնել, համարել։ Ich finde deinen Vorschlag gut։ Ես կարծում եմ քո առաջարկը շատ լավն է։ Ֆոդern, պահանջել։ Ich fordere einen Geschäftswagen։ Ես պահանջում եմ ծառայողական ավտոմեքենա։ Fotografieren, լուսանկարել։ Fotografieren Sie nicht die Prominenten։ Հայտնիներին մի լուսանկարեք։ Fragen, հարցնել։ Kannst du ihn fragen Կարող ես նրան հարցնել Frühstücken նախաճաշել Wir frühstücken zwei Brötchen։ Մենք նախաճաշում ենք երկու բուլկիով։ Fühlen, զգալ։ Er fühlte eine große Einsamkeit in seinem Herzen։ Նա իր սրտում շատ մենակություն զգաց։ Führen, ղեկավարել։ Sie führt den Friseursalon schon 25 Jahre։ Նա ղեկավարում է վարսահարդարման սրահը արդեն 25 տարի։ Grüßen, ողջունել։ Ich grüße dich։ Ես ողջունում եմ քեզ։ haben ունենալ։ Haben wir heute einen Termin? Մենք այսօր հանդիպում ունենք։ Hassen atել։ Ich hasse diesen Tag։ Ես ատում եմ այս օրը։ Haben բարձրացնել։ Der Kran hebt die Palette aufs Dach։ Վերամբարձ կռունկը բարձրացնում է բլոկները տանիքի վրա։ Հայցն ջեռուցել Wir heizen den Raum nur im Dezember. Մենք տարածքը ջեռուցում ենք միայն դեկտեմբերին։ Հեղշտելն արտադրել Վիշտելն nicht mehr her. Մենք այլևս ոչինչ չենք արտադրում։ Hören լսել Hörst du auch diese Geräusch? Դու նույնպես լսում ես այդ ձայնը։ Ինֆոմիղն, տեղեկացնել։ Mein Chef wollte mich heute informieren։ Շեֆս այսօր ուզում էր ինձ տեղեկացնել։ Քենն ճանաչել։ Ich kenne diesen Mann von früher։ Ես այս մարդուն վաղուց վանից եմ ճանաչում։ Kontrollieren, ստուգել։ Der Zoll kontrolliert Reisende։ Մաքսատունը ստուգում է ճամփորդներին։ Küssen, համբուրել։ Sie können die Braut jetzt küssen։ Դուք հիմա կարող եք համբուրել հարսնացուին։ Lassen, թողնել։ Diese Stück Kuchen lassen wir furtom։ Այս մի կտոր տորթը մենք թողնում ենք Թոմի համար։ Լայթն ղեկավարել։ Եղլայթերտ դի ֆիրմա շոն ֆիել յաղը։ Նա արդեն երկար տարիներ ղեկավարում է ֆիրման։ Lernen, սովորել։ Ich muss diesen Text auswendig lernen։ Նա պետք է այս տեքստը անգիր սովորի։ Լեզն, կարդալ։ Kannst du den Brief lesen? Կարող ես նամակը կարդալ։ Lieben, սիրել։ Ich liebe diesen Ort. Ես սիրում եմ այս վայրը։ Loben, գովել։ Du solltest deinen Mitarbeiter mehr loben։ Դու պետք է քո աշխատակիցներին շատ գովես։ Լոզն, լուծել, Ալեքս քոնթե դաս խեստել լոզն։ Ալեքսը կարող էր հանելուկը լուծել։ Մակիրն, նշել։ Մակիրն զիտի ռիխտիգե անտվորտ։ Նշեք ճիշտ պատասխանը։ Meinen, նկատի ունենալ։ Ich meine diesen Mann, nicht den dort։ Ես նկատի ունեմ այս մարդուն, ոչ թե այն մեկին։ Մեսն, չափել։ Մեսն զիդեն ապշտանդ գենաու։ Չափեք ճշգրիտ հեռավորությունը։ Նուցն, օգտագործել։ Դու կանst mein Internet gern auch nutzen։ Կարող ես նաև իմ ինտերնետը օգտագործել։ Ֆլեգն հոգ տանել, զիբ ֆլեկտ իղը ալթըն էլթըն շոն լանգե։ Արդեն երկար ժամանակ է նա խնամում է իր ծեր ծնողներին։ Prüfen, ստուգել, քննել։ Wir müssen Ihre Antrag genau prüfen։ Մենք պետք է ուշադիր քննենք ձեր դիմումը։ Putzen, մաքրել Kannst du mein Auto putzen? Կարո՞ղ ես մեքենաս մաքրել։ Rauchen, ծխել։ Er raucht nach dem Essen eine Zigarette։ Նա ծխում է ուտելուց հետո։ Reparieren, վերանորոգել։ Wann können Sie mein Auto reparieren? Երբ կարող եք իմ մեքենան վերանորոգել։ Ռիխն, հոտոտել, բուրել։ Ռիխս դու auch etwas komisches? Դու էլ ես ինչ որ հոտ զգում։ Նկատի ունի ինչ որ վատ հոտ։ Sammeln, հավաքել։ Wir sammeln Briefmarken։ Մենք հավաքում ենք նամականիշեր։ Schlagen, հարել, ծեծել։ Շլագն զի դաս այվայս, բիսս շտայֆ իստ, հարեք սպիտակուցը մինչև այն պնդանա։ Schließen, փակել։ Wann schließen die Geschäfte in Köln? Köln-ում երբ են փակվում խանութները։ Sehen, տեսնել։ Willst du meinen Garten sehen? Ցանկանում ես տեսնել իմ պարտեզը։ Շպաղն, խնայել։ Իշպաղը դաս գելտ վուր մայնն ուղլաուբ։ Ես փող եմ խնայում իմ արձակուրդի համար։ Շպիլն, խաղալ։ Շպիլ դոխնիշ Սոֆիել կամպյուտը շպիլ է։ Այդքան շատ կոմպյուտերային խաղեր մի խաղա։ Spülen, ցայել, ողողել։ Ի spüle schnell die Töpfe։ Ես արագ ցայում եմ կաթսաները։ Starten, սկսել։ Morgen starten wir den Verkauf։ Վաղ մենք սկսում ենք վաճառքը։ Stoppen, դադարեցնել։ Wie kann man das Programm stoppen? Ինչպե՞ս կարելի է դադարեցնել ծրագիրը։ Շտողն, խանգարել։ Դե Բաուլեմ շտողտ միշսիա։ Շինարարական աղմուկը ինձ շատ է խանգարում։ Զուխն, վիզուխն դեն վեկ։ Մենք փնտրում ենք ճանապարհը։ Շթանցն, պարել։ Շթանցը ամ լիբստն դեն թանգո։ Ես սիրում եմ տանգո պարել։ Թայլն, կիսել, բաժանել։ Թայլ ստուդան գելտ միտ միա։ Կկիսվես փողերովդ ինձ հետ։ Թրագն, կրել, տանել։ Երկրորդ իմաստը հակնել։ Քան ստուդի die Bierkiste tragen? Կարող ես գարեջրի արկղերը տանել? Transportieren Տեղափոխել Diese LKW transportiert 50 Schweine Այս բեռնատարը տեղափոխում է 50 խոզ Treffen հանդիպել Morgen treffe ich meine alten Kollegen Վաղը ես կհանդիպեմ իմ հին գործընկերոջ հետ։ Trinken, խմել։ Ich trinke einen Rotwein։ Ես կարմիր գինի եմ խմում։ Überfahren, վրայերթի ենթարկել։ Ich habe das Tier nicht überfahren։ Նա կենթանուն վրայերթի չի ենթարկել։ Überholen, առաջ անցնել։ Das Motorrad überhole ich nicht. Ես առաջ չեմ անցնի մոտոցիկլից։ Übernehmen, ստանձնել, իր վրա վերցնել։ Du willst die volle Verantwortung für dein Leben übernehmen? Դու ցանկանում ես լիարժեք պատասխանատվություն կրել քո կյանքի համար։ Überqueren (Hadel) կտրել փողոցը (Wir überqueren die Straße am Zebrastreifen) Մենք հատում ենք փողոցը հետնյութային անցումով։ Überraschen զարմացնել, անակնկալի բերել։ Sie überrascht ihren Mann sehr gern. Նա սիրում է զարմացնել իր ամուսնուն։ Überreden համոզել։ Sie haben den Kaiser Ludwig damals überredet։ Նրանք այն ժամանակ համոզեցին կայսր Լյուդվիգին։ Übersetzen թարգմանել Diesen Text muss man übersetzen. Այս տեքստը պետք է թարգմանել։ Überzeugen, համոզել։ Dieses Argument überzeugt mich nicht. Այս փաստարկը չի համոզում ինձ։ Umtauschen, փոխանակել։ Sie können den Pullover nicht umtauschen. Դուք չեք կարող փոխանակել սվիտերը։ Unterschreiben, ստորագրել։ Unterschreiben Sie den Vertrag hier unten. Ստորագրեք պայմանագրի տակ։ untersuchen, հետազոտել։ Der Arzt untersucht den Kranken։ Բժիշկը հետազոտում է հիվանդին։ Verändern, փոխել, փոփոխել։ Sie hat ihren Stil 20 Jahre nicht beendet։ Նա 20 տարի չի փոխել իր ոճը։ Verbrauchen, մաշել, ծախսել, գործածել։ Լիիզա ֆեփղաուղտ ihre ganzes Geld für Klamotten։ Լիիզան օգտագործում է իր ամբողջ փողը հագուստի վրա։ Vergessen մոռանալ։ Vergiss bitte den Friseurtermin nicht։ Խնդրում եմ չմոռանաս Վարսավիրի մոտ գրանցման ժամը։ Vergleichen համեմատել։ Man muss stets die Preise vergleichen Մարդ պետք է միշտ համեմատի գները։ Ֆերկղոսյան, մեծացնել։ Էղ ֆերկղոստե տենպեզից։ Նա մեծացնում է ունեցվածքը։ Ֆերհավթն, ձերբակալել։ Die Polizei verhaftet den Täter։ Ոստիկանը ձերբակալեց հանցագործին։ Ֆերհինդն արգելել, խանգարել։ Դամիթ հատեղ այն են քրիկ Ֆերհինդատ։ Դրանով նա կանխեց պատերազմը։ Ֆերլենգեն երկարաձգել։ Ֆերլենգս դու դայն աբո դեր Tageszeitung։ Դու երկարացնում ես քո բաժանորդագրությունը ամենօրյա թերթին։ Ֆերլասն Լքել, թողնել։ Sie hat ihn verlassen։ Նա թողեց նրան։ Verlieren, կորցնել։ Ich verliere gleich meinen Verstand։ Ես հիմա կկորցնեմ բանականությունս։ Verpassen, բաց թողնել, ուշանալ։ Nun habe ich das VM Endspiel verpasst։ Այժմ ես բաց թողեցի Աշխարհիկ գավաթի եզրափակիչը։ Verstecken. թաքցնել։ Der Osterhase versteckt die Ostereier. Զատիկի նապաստակը թաքցնում է զատկական ձվերը։ Verstehen, հասկանալ։ Ich verstehe dieses Wort nicht. Ես չեմ հասկանում այդ բառը։ ֆերթայլն բաժանել, բաշխել։ Տևային աղթման ֆերթայլ դիկեշենք է։ Ձմեր պապը բաժանում է նվերները։ Վերթխեթն փոխարինել։ Մայն կոլեգե հատ միշ վերթխեթն։ Իմ գործընկերը փոխարինեց ինձ։ Ֆեր ուզախն պատճառել, առաջ բերել։ Wer hat den Unfall verursacht? Ով է առաջացրել վթարը? Verwenden գործածել, կիրառել։ Ich verwende das Waschmittel schon lange։ Ես արդեն երկար ժամանակ օգտագործում եմ լվացքի մաքրող միջոցը։ Vorbereiten, նախապատրաստել, պատրաստել։ Kannst du eine kurze Rede vorbereiten? Կարո՞ղ եք մի կարճ ելույթ պատրաստել։ Warnen, զգուշացնել։ Ich habe dich gewarnt։ Ես զգուշացրեցի քեզ։ Waschen, լվանալ։ Ich wasche mein Auto jeden Samstag։ Ես ամեն Կիրակի լվանում եմ ավտոմեքենան։ Wechseln, փոխել։ Ich wechsel den Reifen։ Ես փոխում եմ անվադողը։ Wecken, արթնացնել։ Kannst du mich um 6 Uhr wecken? Կարող եք արթնացնել ինձ ժամը 6-ին։ Werfen, նետել, շպրտել, տեն գցել։ Ich werfe diese alte T-Shirt jetzt weg։ Ես դեն եմ նետում այս հին շապիկը։ Վիդահոլեն, կրկնել։ Können Sie die Frage wiederholen? Կարող եք կրկնել հարցը։ Wiegen, կշռել։ Ich wiege mich։ Ես կշռվում եմ։ Wissen, գիտենալ։ Վայս դու դեն վեգա օխնիշտ։ Դու նույնպես չգիտես ճանապարհը։ Ցելն հաշվել։ Ցելստու դի թագը բիս zu deinem Urlaub։ Դու օրերն ես հաշվում ինչև քո արցակուրդը։ Zahlen վճարել։ Ich zahlt das Essen für die ganze Familie։ Նա վճարում է ողջ ընտանիքի սնունդի համար։ Ցայխն նկարել։ Քանց դու այնեն էլեֆանտն ցայխն։ Դու կարող ես փիղ նկարել։ Ցշտողն կործանել, ավերել։ Իմ քրիկ Wurde Dresden komplett zerstört։ Պատերազմում Դրեզդենը լիովին ավերվեց։ zu machen. Packel. Machst du die Tür zu, wenn du gehst? Դուրը կփակես, երբ գնաս։ Zusammenfassen. Ամփոփել, հանրագումարի բերել։ Lasst uns alle Argumente zusammenfassen։ Եկեք ամփոփենք բոլոր փաստարկները։ Դե ինչ, այս տասում այսքանը։ Հիշեցնեմ, որ ես հավաքել եւ հանրագումարի էի բերել ամենաօգտագործվող ակուզատիվ բայերը, որոնք օգտագործվում են ակուզատիվի հետ։ Թե ինչպես ենք մենք տարբերում, որտեղ պետք է օգտագործենք ակուզատիվ, ես արդեն բացատրել էի իմ նախորդ վիդեոներից մեկում, որի լինքը կթողնեմ այս վիդեոյի մեկնաբանությունների տակ։ Դուք կարող եք նաև այցելել իմ վեբկայքը dodge.amenish.com եւ այնտեղ ես նույնպես ունեմ նյութեր ակուզատիվի վերաբերյալ։ Իսկ հաջորդ շաբաթ կլինի վիդեո դաթիվով օգտագործվող բայերի համար։ Շարունակեք հետևել ալիքին, բաժանորդագրվեք, որպիսի բաց չթողնեք նոր վիդեոները։ Դրեք լայք, եթե հավալեցիք վիդեոն։ Շնորհակալություն։ Մինչ հաջորդ վիդեո։